Maintenant, je vais donner la parole à, à trois frères sœurs. donc Pablo, Pierrot et Brune. C'est super impressionnant. Eh, c'est vrai ce que dit lui, c'est incroyable ce débat parce qu'on a l'impression qu'on continue à... Enfin, que ceux qui sont contre cette loi continuent à dire on ne peut pas faire cette loi sinon les homosexuels tout à coup ils vont se mettre à faire des enfants. Ça va être terrible. Et ça va être un espèce de laisser-passer, il va y avoir une horde d'enfants d'homosexuels qui vont naître. Et en fait, je vais vous dire un truc, on est déjà là, et alors on est plein, on est plein, et on est bien plus que ce que vous pensez, parce que on est, des fois on est né dans des familles homoparentales déjà, des fois c'est des pères ou des mères qui se sont séparés, qui ont vécu des autres amants. On est plein, et je vais vous dire un autre truc, vous avez raison, on va bien. arrêter de faire comme s'il y avait besoin d'études, de débats, euh, il faut encore voir, il faut encore comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Euh, on est là, on va très bien. Tous ceux qui nous connaissent et tous ceux qui ont, y compris, fait les études, parce qu'il y a pas mal d'études, euh, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent euh, avec des enfants, peuvent le dire. Quoi. On est là et on va super bien. Par contre, par contre, c'est fou ce qu'on ne voit pas des masques dans, dans les c'est tout ce qu'on nous voit. On ne voit pas énormément dans les émissions, mais c'est tout ce qu'on parle à notre place. Ça, c'est dingue. Et euh, tous, les opposants à la loi continuent à dire qu'ils parlent en notre nom. C'est pour notre bien, en fait, qu'ils veulent, euh, qui sont contre ces lois. Là, on va vous dire un truc. pas en notre nom. Arrêtez de parler en notre nom. Arrêtez d'envoyer ces messages de haine et de violence en nos nom. Arrêtez de dire du mal de nos familles. Arrêtez de dire qu'on va pas bien. On va très bien, on vous le répète, c'est gentil de vous inquiéter pour nous, mais on va très bien, mais arrêtez de parler à notre place. Eh, c'est mon petit frère qui va parler, il est un peu intimidé. Bah, moi, euh, bah, je veux juste revenir sur un, sur, un point, sur un pseudo-argument des, opposants. Ils parlent de droit, ils de droit des enfants. Le, droit des enfants, mais apparemment lorsqu'ils parlent de droit des enfants, ils veulent dire le, le droit à avoir un père et une mère. Mais, euh, c'est pas très clair pour moi, parce que si j'étais mère, c'est quoi mon droit à, ce qu'on reconnaisse, à ce que mes deux mères me reconnaissent, à ce que ma famille soit reconnue et, si, je, suis un fils de c'est quoi moi mon droit à vivre tranquillement dans, ma famille, euh, la, la, manière, dont elle est Et, si, moi je suis homo, si mes enfants, euh, si mes enfants sont homo, c'est quoi eux leur droit à imaginer de vivre, de vivre leur famille, de vivre leur famille et leur vie tranquillement, de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas donc lorsqu'on euh, parle des droits des enfants, de quels enfants on parle exactement Pourquoi est-ce qu'il y aurait un droit des enfants à, n'envisager que l'hétérosexualité euh, euh, Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas à la place hein, un, droit de se poser des questions, un droit d'être homo peut-être pourquoi est-ce que le droit des homos, ce serait le droit d'avoir un père et une mère et, pourquoi ce serait ça si on ne pense pas d'abord que l'homosexualité c'est un problème hein si on, ne pense pas que c'est un problème, pourquoi est-ce qu'on dirait ça Or c'est pas un problème, l'homosexualité n'est pas un problème. Mais en fait, Pierrot a raison. Je crois que le truc qu'ils osent pas dire, c'est que pour eux, c'est l'homosexualité qui est un problème. Ils osent pas le dire et ils disent l'homosexualité, c'est un problème pour les enfants. Imaginez les pauvres, ils vont avoir des galères psychologiques, etc. Mais en fait, ce qu'ils ont derrière la tête, c'est l'homosexualité est un problème. Et donc, au moins qu'ils le disent comme ça, qu'ils l'affirment comme ça, et on débattra de la vraie chose. Est-ce que les homosexuels ont le droit d'exister ou non parce que c'est ça le débat qu'ils veulent poser. Et nous on dit oui, ils ont le droit d'exister. Et nous on a le droit d'exister et on a le droit d'être homosexuel. Ma sœur est homosexuelle. Alors, voilà. Ma sœur a des mamans homosexuelles, elle est homosexuelle elle-même. Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un <laughs> Eh ben tant mieux Merci pour le coming out euh, devant... Ouais, ben euh, voilà. Non, mais c'est sympa. Non, mais c'est cool, Pablo, non, merci. bah voilà, euh, Juste pour terminer, c'est des fois je me dis c'est un peu plus que ça En fait ce qui vous dérange, c'est euh, effectivement, nous on a eu deux mamans qui sont pas forcément euh, comme ce que vous imaginez ce sont deux mamans et deux femmes qui étaient fortes, qui faisaient tout, qui faisaient le ménage et qui réparaient les voitures, qui avaient besoin de personnes, qui nous ont appris un tas de trucs, qui nous ont y compris appris à nous battre, à nous battre pour la société qu'on voulait, pour le monde qu'on voulait, euh, et qui nous ont appris qu'on pouvait être libre, libre de pas forcément être dans les étiquettes, libre peut-être d'avoir une sexualité bah, comme on voulait, qui ne rentrait pas forcément dans les cases, libre de remettre en question les normes, et peut-être c'est ça qui vous dérange. Nous, je veux dire, de nos mamans, on en est super fiers. Carrément super fiers. Ben voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Euh, merci à tous ceux qui se battent. Merci à la PGL qui nous a soutenus au début. Merci, on continuera à être là à vos côtés. Merci beaucoup.